大家下午好啊！今天我给大家讲讲两个不一样的 AR 系统吧，AR 平台吧。下面呢这个就是 DI 啊，就是导气式的，然后上面这个呢就是呃，piston 就是呃活塞式的，然后上面这把活塞式的活塞啊是短行程活塞，跟这个 HK416 的这个呃工作原理是一模一样的。下面呢就是普通的这个 M4 的这种，呃是原理是一样的。 给大家看能不能看到这个里面的构造啊？大家可以看到这里面啊，这个是 DI，它有个导气管，在这里面不是特别方便能看到啊。换个角度，然后再看这个，这个就明显区别，这有个很粗的一个一个绕的，一个铁棍啊，这个就是它的活塞，活塞就在这里。 然后先说说这个外观上的区别吧。大家可以看到，这个导气呃，这个活塞式的呢，这个 BCG 啊，就是它这个这上面是没有孔的，因为它不需要从这边再排气出来嘛，所以说直接就是一个这个一体的这样的。然后再看看这种 DI 式的啊，DI 式的呢是这样的，这是有两个排气孔，所以说这个大家可以看到，这个上面会脏一些，因为气往上吹嘛，所以说吹的会。 会怎么说呢？整个这个 B C G 啊，也会脏一点，都是银色的，大家能看到都是银色的。但是这个呢，相对来说会脏一点。这个呢，就是很干净。这把枪已经打了有一千发的五五六的子弹了，还是非常非常的干净，就是跟新的一样。这把枪可能五百多发左右吧，五五百到六百发之间吧，然后就已经是成这个样子了。然后这两把枪都是买来之后基本上没清过，就是一直是这样。 呃，很多人说啊，这个，哎呀，跪在地上给大家，趴在地上给大家讲，就是很多人说这个这个 DI 的枪啊，一定一定要多上油，勤上油。其实这是一个非常错误的一种怎么说清呃维护枪保养枪的一种方式啊。因为我之前也是怎么说，刚开始刚开始玩枪的时候，也是说啊，DI DI 的就是这种吹气式的，一定要多上油。 然后导致了一个什么问题呢？就是，呃，你在这个有很多的时候，加上这个 carb，就是这个就怎么说这个积碳呢？和和在一起之后，它能和成泥，和成泥的话，就整个里面非常非常非常的脏。因为这个碳本身它其实就有一定的润滑作用。这个参考这个铅笔嘛，铅笔它能写字嘛，它有一定润滑作用。所以说呢，就是它碳的这个本身啊，它其实就已经具备一定的润滑作用了。所以说在这个。 每次你清这个 DI 的这种 AR 的时候啊，你上面就是手指尖啊，抹上薄很薄很薄很薄一层的这个 CLP，就是那个枪油啊，你然后用手指轻轻给它上，只是薄薄的一层就够了，只是能起到它有基本的润滑作用就足够了，多了并不好。这个原理有点像这个，如果说大家有自己在家装这个电脑的话，就知道这个 CPU 风扇啊和这个 CPU 之间那个。 接的那些就是挤的那个牙膏啊，所谓的牙膏，那个东西并不是挤的越多越好，呃，要要适量。这在这里也是一样的，如果挤的特别多的话，油特别多的话，这里边容易混泥，然后就就特别容易出现故障。然后枪呢都是同一个牌子的，都是 LWRC 的。好，现在这两个已经是都打开了啊，然后给大家看一下，这个是打了一千发。 一千发的 BCG，就这样，很干净啊！我基本上没清这枪没清过，买了之后就没清过，然后只是把之前他那个仓库用的那种旧的油给擦掉了，然后自己抹了一层很薄、很薄、很很薄的这个呃 CLP，就是很常见的那种枪油。然后再看看这一把啊，嚯！ 这是为什么今天拍视频戴口罩啊？啊，戴戴手套，不是戴口罩。可以看看，已经非常脏了。之前都是银色的，你看上面有非常非常多的积碳，可以看到吧？LWRC，它这个 LWRC 的这个 BCG 啊，非常非常好，因为它这个。 里面用的很多这个类似于轴承一样的东西，所以说它这个持久度、耐用度是非常非常高的。然后大家可以看到这上面有个导气孔，就是气从这边吹进去，吹进去，然后从这里面里面有个这个小的这个也是有个活塞的，里面有个小活塞，然后推动这整个 BCG 做这个往复运动嘛，对吧？往复运动，嗯，给大家开个车，然后大概就是这样的。但是可以看到前面其实这里面还是蛮干净的。 所以说这个密封非常好，只是说这个地方会很脏，没办法，这个是设计就是这样的，所以说在这没办法，就肯定会很脏，很多这个 carbon buildup，可以看到里面啊，看到吧，多多少少还是有些有些脏的。 然后想给大家说啊，这这两个就是这两套这个 B C G 啊，就是这个 B C G 和这个 B C G，它是这两个它是不通用的，所以说并不是说我可以把这一个装到这里面来，这这两个是完全是两套系统，完全是不通用的。然后呢，前面这个地方啊，因为呃这把枪拆起来要把这个螺丝全部拆掉就很麻烦，这把枪呢，呃，我我也懒了，所以就就不给大家拆了。 但是可以看到这个枪管啊，这个地方是有切槽的，一样的，这是为了快速散热，然后帮助这个枪管能够短时间内把这个多余的热量散掉。而这个手枪呢就没有了，就是普通的这种枪管。然后这就是简单的给大家看看啊，这两把同一个品牌，就是类似型号，一个是 DI，就是普通的这种，呃，吹气式的，然后另外一个呢就是这个普通的这种活塞式的。 呃，跟 HK416 一样的这种枪机的这种设计的这个，呃，区别吧，主要是这个，呃，第一是重量，因为前面这里刚刚讲了，这里里面多了这个这个 operation rod 嘛，就是这个连杆啊、活塞之类会重一些。这里呢就什么都没有啊，就是只是说前面有一个这个这个 gas block，就是一个气呃，中文我也不知道叫什么，就是一个 gas block，然后有个特别细的一个小细管子，就跟吸管一样，很细的。 然后吹到这里面来，然后把这整个东西吹到后面去。所以说这个工作原理，呃，蛮不一样的。然后呢，这个就是四幺六的原理，这个就是普通 M 四的这个原理。然后同一个品牌。然后说到这个，很多人问我说，这个为什么是 pistol 啊？这个呢，只是说在美国有这样的法律，在加拿大并没有啊。因为在加拿大的话，这两款枪之前的话。 呃，一九年十二份之前的话，这两个枪都是限制级的枪，也就是说这两把枪你只能在靶场用，无论你枪管多远，都是只能在靶场用，所以说没有任何区别。但是在美国呢，这个如果说你的枪管不算这个，不算这个枪口装置啊，只说枪管，大概是从这儿到这儿的距离。如果说这个是短于十六英尺的话，这个就是被算作是手枪，然后后面呢就只能用这种。 这种就是 arm brace，就是这个捆手的这种枪托才可以，而且前面是不允许加这种垂直握把的。如果说你你交了钱，交了两百块钱，然后给 ATF 的话，呃，如果如果说拿到一个所谓的这个邮票，就就 stamp 嘛，然后你可以把这个枪，呃，从法律意义上来讲，从手枪变成这个短管步枪，这样的话呢，你后面呢就可以装像这样的一样的这种。 呃 b u s s t o p 就是后枪枪的后托嘛。同时呢，前面呢也可以装这个垂直握把了。呃，但是呢，这个如果说你要是变成这个 SBR 的话，就是你每次你要去别的州的话，你要提前做申请，所以说手续非常非常复杂，而且就是你在这个。 运输过程中，枪弹一定要分离，就不能说你这个枪枪膛里面放一发子弹，或者是呃弹匣插在枪里面就就怎么说不违呃就属于违法行为了。如果是手枪的话，你就可以随便放，你甚至可以随身携带都可以，这都是合法的。所以说这是这个手枪所谓的手枪 SBR 和步枪的区别。好，再说说这把枪啊，这把枪的枪管呢是十四点五英尺啊。 呃，但是呢，它仍然不不算手枪，为什么呢？这个是讲到另美国的另外一条法律啊，就说你看这个枪口装置这里啊，聚焦聚焦，看到这里啊，这个地方呢是呃 pin and welded，就是说这个是呃防火帽和这个枪管本身，它是用这个焊在一起了，所以说如果说这焊在一起，这个永久取不下来，就是永久的，就是装在这个枪管上面了。 所以说这个的话，就是你枪管的这就是枪口装置，可以算作这个整枪的这个枪管的长度之一了嘛。所以说就是枪口装置加上整这个整枪的这个枪管十四点五，这整个加起来刚好超过了十六英尺。所以说上面这把枪就可以算成普通的这个 rifle，就是普通的这个步枪了。然后也给大家讲了这个。 怎么法律上去定义啊？就是这把枪和这把枪的这个，呃，法律上的区别。然后其他的在下机夹就是这个地方和这个地方，这两个是可以互换的。呃，当然了，如果说我把这个这个上面的这个这个 upper 就上机夹，如果放到这个这把枪的这个下机夹，就是这个上面，就是这两个如果调换的话，呃，就要出问题了。就是说，因为这个枪管很短嘛。 如果你装在这个普通的这个下机甲上面，如果而呃，而且这个枪没有注册是手枪的话，而且后面又没有这个普通的这个，还有还有普通的枪托，那就属于违法行为了。当然，如果说你把这种超长的这个枪管，比如这个枪管已经十六了嘛，你把这个超长的枪管，如果放到这个手枪的这个这个下机甲上面，就是 lower receiver 上面，这个是合法，这个是没有任何问题的。所以说，你怎么怎么自己配手配这个？ 呃，AR 的时候，这个法律上面一定要多加小心，要注意，这挺多坑的，就是别别走反了。就是你手枪的这个 lower，你可以装手枪，你可以装更长的枪管，没有限制。但是你正常的这个 rifle 的这个 lower，你就只能装 rifle 的这个 upper，就是上机夹，不能装普通的这个，呃，就是手枪或者更短的 SBR 的这个 upper 装在这个普通的这个 lower 上面。所以这个法律上大家一定要注意啊。 呃，除此之外，呃，操作上就没有任何区别了。大家可以看到，都是改了这个 Gasley 的 Trigger，就是这两个都是 Gasley Trigger。这是原厂自带 Gasley，这是我自己后改的 Gasley Trigger，非常非常好用。我觉得我自己后改的这 Gasley Trigger 型号比它这个原厂带的这个 Gasley 这个型号要好。这个连发起来特可以特别快，这个呢就是稍微有点慢，所以说对我来说也还好，因为这个枪主要打的是一百米到五百米五百米之间的这个距离嘛，所以还好。嗯。 好，那今天大概就是这个样子，两个枪的这个简单的对比，就是更喜欢哪一个，不喜欢哪个，仁者见仁，智者见智了，对吧？好，那今天的视频就到这里，谢谢大家，记得一键三连。